السلام عليكم ورحمة الله معاكم مصطفى من موقع كوبونات الخليج آه، معانا كوبونات نون جديدة شغالة للثلاث بلدان نون مصر ونون السعودية ونون الإمارات الكوبونات بتديك خصم 10% خصم إضافي على الخصم الموجود في الموقع أصلا آه، في اكتر من حوالي 37 كوبون ويمكن اكتر على موقع كوبونات الخليج هنا في ال description وفي الفيديو هتلاقي في حوالي خمس او ست اكواد الخمس او ست اكواد دول شغالين زي ما اتفقنا على ثلاث دول بقانون تقدر تستخدمهم ولو بتدور على اكواد ثانيه لمتاجر اخرى تقدر تدخل على كوبون زي جي سي سي دوت كوم او كوبونات الخليج او تكتب في جوجل كوبونات الخليج آه عندنا خصومات كتير لمتاجر القيامه مشهوره جدا تقدر تستفيد بيها 道吗？